vai vai così almeno c'è un punto di riferimento per la ripresa no guarda che roba qua guarda che roba Oh cazzo, dove cazzo stai qua? Che cazzo è qua? Oh mamma mia! Oh, oh cazzo! Oddio! Oddio mio! Se non sapevo mi portavo il casco! porta dell'inferno. No, mi preoccupa solo quella pietra lì caduta così. Eh. Che figata! si è un po' ristretto il culetto a me. Vabbè, io direi un altro po', poi dove trovo la prima? Direi che mi posso fermare tranquillamente. Per me, se non, non c'è il buco lì, io ho finito, sono arrivato. Eh, c'è passato Enrico. Enrico c'è andato. Io, io non ci sarei passato dove stavano loro. Minchia! Minchia! Minchia! Oh! Minchia! Come cazzo? Minchia! Minchia! Minchia! Cazzo di roba! Mamma mia! No, ma dico con l'acqua sì, qua però è ragazza questa con l'acqua è la fine qua è pericoloso qui sotto anche te quello eh, scrittore di eh, di... quello no, mountain bike, mountain bike, vai in mountain bike sulle montagne da solo ah, no, no, no. infatti lì è meno per brutto di, di là eh, cioè il passaggio lì che, c'è, c'è, il buco se ti, se ti slitta il piede cioè, anche se volendo lì forse Cioè questa praticamente è la chicken line e la hard line. cioè la salita è qualcosa di bellissimo. non l'hai scontato. Beh. Bellissimo. Bellissimo. Ma che cazzo di... Noi siamo arrivati da qua, di qua, di qua. Io sono passato, io sono passato lì, ma Bello. C'è un buco là proprio, forse tu non lo so. Io ci ho passato pelo pelo, senza zaino. Lo sai come lo chiamano lui, sì? Cavallo pazzo. <laughs> no, perché... Ho fatto io alzo le mani. America. Ecco. Oh, sta bene, io torno alle bici, mi vado a mangiare panino. Sì, torno alle bici. Ma mi sa che qualcuno è passato, mi sa che qualche bici è partita. Eh? Una, una più. leggera naturalmente, perché quella è pesante. l'altro proprio un, eh, un, vit, un budello. Io ci sono passato pelo pelo, senza zaino. Senti che cambio, senti che cambio ragazzi, come ti esce?